थोड़ी आर फ्रॉम बोलो झूठ बोलो नो रशियन माल माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ ओफो इश्क का मंजन घिसे है पिया Russian malls are very costly you know I mean इतना लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या two twenty thousand easily in India reason behind So यही नहीं अभी और सुनिए क्या pass. <laughs> my mother is an Indian. Oh my oh. God. India. no, I'm not Russian. Russian, Russian. Oh. ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर <laughs> बच्चे Oh. तुम सबका चूतिया काटती है तुम्हारे कैट नहीं होती कदर काली है तू समझा नहीं तू समझा नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है my grandfather. Grandfather. And, and, and he is blind. yeah but, but I, I I can see only beautiful girls his grandmother is really ugly Wait, wait. My mom's call. Yes, mom. Yeah, I found your daughter-in-law. Yeah. दीवाना रे ऐसा send you a pic. Wait. अच्छा हम उसको तेल का कुआ देती तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ बदले में अगर ये हमको देती Are you speaking हिंदी नहीं Wait a minute. बदले में अगर ये हमको देती तुम तो गांड के नशे में रहती Mother Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, so don't waste my time. Yeah. yeah you love hindi I speak Urdu. Where are you from? Wait. Pakistan. oh, oh hello pakistani girls ये आप आपको हिंदी आती है? You know हिंदी? थोड़ी थोड़ी पायल मैं, म, मत कहो मत मैंने पाकिस्तान का पूरा नूर एक ही बार में देख लिया शाबाश बेटा साले बीच में टांग अड़ाने की जरूरत होती है क्या ग्रैंड पा Why नंबर एक का कबीना ये तुम्हें खोट साफ नजर आता है हवस से भरी हुई हम इसको तेल का कुआ देती ही saying he will give you a well of oil wait I know हम तुमको तेल का कुआ देती अगली लाइन तुम बोलो बदले में तुम इनको <laughs> यार समझ गई भाई तो तुम लोग की यूट्यूब चैनल से वगैरह कुछ बनाते हो अगर लोगों के गांडे जलानी है मेरा भाई तो तरक्की तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान नहीं नहीं मैं मेरा मेरा कहने का मतलब था बदले में अगर तुम इनको अपना प्यार देती प्यार और मेरे पास बहुत बड़ा प्यार है मतलब मतलब बहुत बड़ा दिल है तो बहुत बड़ा प्यार करता हूं मैं। আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি টু So, दादी No, no, no, don't. Can't you don't. I'm, I'm, I'm blind, I'm blind. मार साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले. Do it. I'm.